Nagyon kíváncsi vagyok, hogy Korfu milyen lesz. Hát szerettünk volna tengerpanthoz menni, mert igazából még nem voltam. 11. alkalommal utazom az ibusszal. Én még nem voltam Görögországban. Mi úgy tudjuk, hogy 70 kilométeres a sziget. Az úzó az ő nemzeti italuk talán, vagy az egy ilyen szeszes ital. Lehet bulvárkodni, illetve itt a Sziszi kastélyt mindenképp megnézzük. A tengert szeretném látni. Az éjszakai fürdőzések a tengerben. Ledobjuk a cuccokat, és <laughs> irány a tengerpart. Szeretnénk minél jobban felfedezni a szigetet. Felkészültünk étellel, itallal, bőven. Teli vagyok izgalommal. Zöld sziget. 功夫。